seperti biasa kita siapin ini kerudungnya karena ya kita siapin aja nah apa usah ayo ada di sini sini ya coba tebak ya sekusinya kenapa apaan kita lihat dulu nanti bisa tebak ayo kesini terus bisa nafas kan

Lah. Aduh, <laughs> nggak bisa nafas. Ini coba ku siapa? Eh, nih, pegang. Siapa? Ku siapa? Yang gigi. Jangan yang kecil-kecil bunda bunda Jangan ya. Jangan jangan pokoknya jangan. Lupita

Good. sendiri di sini <laughs> 出门。 ya mbak terima kasih boleh di squish kan mbak <laughs> boleh kalau tanya ya nih ini enggak apa ya sisain 7 squishnya yang nggak ada ya. bawah Mbak ini mbak Ini mbak Iya deh Saya total dulu ya Ini habis ya, itu ini Habis ya, itu ini Habis itu ini hmm. Berapa totalnya mbak? Total Oke mbak, ini uangnya. Nih, nih mbak. Iya dek. Ini squishinya deh. dek. Ini squishinya ya. Ini squishinya Oh iya mbak. Ayo deh kita pulang. Dadah. говорка.